ဝကိုယုံကန်ရင်အသေးပဲမပြေဆုံးမှုဒါလေးတွေရှိခဲ့ရင်ခိုးလုံးနဲ့မေးရရဲ့အောက်မှာနေတွေညတွေအိမ်မပြောလဲအမေရဲ့ပခုံးထမှာအိတ်ဆရင်အမေကျမကိုအိတ်ဆက်စီခဲ့ တွေမင်းရဲ့နှွေတက်ကိုဘဝကိုရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လေအမေဟာကျမရဲ့နာမအောင်မြင်ဖို့ရန်ကူဖေးမတူရှုံးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေဟာကျမရဲ့ရှိမရဲ့တည်မြေဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုဖေးမ မရဲ့မေမေဒီလောကကြီးရဲ့တွေ့လဲပြန်လဲနောက်ဆိုရရင်အမေရဲ့တတပြန်ငယ်သွားစီခြင်းဒါကျမရဲ့စံသာ နေတွေညာတွေအိမ်မပြောလဲအမေရဲ့ပခုံးထမအိတ်ဆိုင်ရင်အမေကျမကိုအိတ်ဆက်စီခဲ့ခိုးလုံးနေအမေရဲ့နှွေတကူဘဝကိုရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လေအမေဟာကျမရဲ့နာ ရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လေအမေဟာကျမရဲ့နာမအောင်မြင်ဖို့ရန်ကူဖေးမတူရှုံးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေဟာကျမရဲ့ရှိမရဲ့တည်မြဲဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုဖေးမ ကျမရဲ့မေမေဒီလောကကြီးရဲ့တွေ့လဲပြန်လဲနောက်ဆုံးရရဲ့အမေရဲ့တတပြန်ငယ်သွားစေခြင်းဒါကျမရဲ့စံသာဟဲ့လောကကြီးရဲ့တွေ့လဲပြန်လဲနောက်ဆုံး ကျမရဲ့ဆန္ဒဒါကျမရဲ့ဆန္ဒဒါသမီးရဲ့ဆန္ဒ